Вікном засипає, ніби світ замирає, гарна прийшла новина, діва родила сина, вийдемо всі зі мною, з гарною колядою, і хай світ почує Porque I can't check out and show the já Zodiac I can't Zodiac with no more over Quando dá um boi molhar, molhar Eu tomo, eu tomo nas cobras lá Esse cara não vai ter molhar assim E será que não molhar Quando dá um boi molhar, molhar Eu tomo, eu tomo nas cobras lá Esse cara Вся родина моя. Закипила куртовина, кожен замала за книгу. Місяця світи дорогу до кожного порогу. Вийдемо всі зі мною, з гарною колядою і хай світ почує, Україна холодує, а я чекаю, щоб мене зоря пішла, а я зоря додому повела, коляда моя моя коляда, додому, додому нас повела, не чекає на мене моя сім'я, і вся родина моя, коляда моя моя коляда. Belong with the love on that for the land The Chikaya and the Nagaya see that Inside of the Namoya Muera, muera, muera pares pra balar Deixa cair é mar de moia suya Y sale de una moya Coleta fue buena colada Mundo, mundo, mundo, nas pra balar Deixa cair